გამარჯობა თქვენ მეგობრებო. დღეს მე მინდა ვილაპარაკო ასეთ ტრენდზე, როგორიც არის Wednesday. დიახვიცი, რომ ცოტა სისულელეა ამაზე გადაღება, იმიტომ რომ აღარაა პოპულარული. ანუ ჯერ კიდევ აგრძელებს აქტუალურობას, მაგრამ მაინც დიდად პოპულარული აღარაა მაგ. ისე შემაწუხა, რომ ამაზე ვიდეოს გადაღებაც კი გადავწყვიტე. მოდით თქვა სიმართლე. ფიქრობ თქვენ ერთხელ მაინც თუ არის გიყურებიათ ეს ფილმი მაშინ სადმე TikTok-ში ან რამე სხვა პლატფორმაზე გინახავთ ვიდეო Wednesday-ზე. მოკლედ რო ვთქვა, ეს არის უბრალოდ გაკეთებული კინო Netflix-ისგან, თუ არ ვწდები. მე მას შევადარებდი როგორც ვამპირი, მაგრამ მაინც არ არის ვამპირი. რას ისულელეს ვერიპოვი ამ TikTok-ში? იმის შემდეგ, რაც გადაიღეს ფილმი Wednesday, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამოჭრა მომენტი, სადაც ცეკვავდა ეგ Wednesday და ჩასვის მუსიკა და უკვე იცით რომელი. მაგრამ შეიძლება ეხლა დამიდოს copyright-ით, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მოусვენთ პატარა მილიწამს. ყველაფრის შემდეგ თურმე ყველამ გადაწყვიტა, რომ ეს მუსიკა არის Wednesday-ის. არ და სინამდვილეში ეს ყველაფერი მას არ ეკუთვნის. და თქვენიც აზრით, რითი ბრალი არის ეს სწორია TikTok-ი. საერთოდ გაგებაზე არ ვარ როგორ მოაფიქრდა იმ ადამიანს ამის გაკეთება ჯერ ამუჭრა მომენტი სადაც ცეკვავდა ვენსდეი და მე კიდე დაამატა მუსიკა მაგ ხელების ცეკვაზე ვერ ხვდები რავი როგორ მოიფიქრებდა იგი ვიღაცა მაგ რაღაცას მაგრამ თუ ახლა ასე გავაგრძელებ ლაპარაკს ვიდეოში მაშინ ვიდეო იქნება მოსაწყენი ამიტომ ეს რო არ იყოს ჩვენ ასევე შევაფასებთ TikTok-ებს ვენსდეიზე ოღონდ არიფიქროთ რომ ახლა მე განახებთ რამე ნორმალურ TikTok-ებს Wednesday-ზე. მე ვიპოვე ყველაზე დებილობა TikTok-ები. მე წინასწარ გაფრთხილებთ, რომ მე ვიპოვე ყველაზე დებილობა. და სიტყვაზე ვთქვათ, აი ეს გობრებო, იცით, თუ ადრე მაინტერესებდა საერთოდ ვინ მოიფიქრა TikTok-ი, ეხლა უფრო მეტად მაინტერესებს. საერთოდ აი ვერ ხვდები, ანუ როგორ მოიფიქრეს ეხლა ამის გადაღება. ნორმალური მაკიაჟი მაინც გაგეკეთებინა რა. კომენტ აი კომენტარიც კი არ შემიძლია ეგეთ ვიდეოზე. მაგრამ შემდეგ ძალიან გაგაცინებთ. იცით, თუ ადრე ბებიებს TikTok-ი არ უყვარდათ, ეხლა ამ Wednesday-ის გამო გონი ყველა ბებია დაიწყებს ცეკვას TikTok-ში. ვერ ხვდები ესეთი რაღაცა როგორ უნდა მოგივიდეს თავში. ან ეს არის გადაღებული სპეციალურად, ან უბრალოდ ვიღაცა ბებიამ გადაწყვიტა TikTok-ში ვიდეო გადაიღო. მოკლედ მეგობრებო, ახლა ისეთი რაღაცა ვიპოვე, რომ აი გეუბნებით, წამალი რომ ქონოდეს დასასვენებელი, დავლევდი. თვითონაც ნახეთ, აბა. მოკლედ მეგობრებო, რისი თქმა მინდა ჯამში? თუ თქვენ გინდათ რომ გადაიღოთ ძალიან ბევრი ვიდეოები და იყოთ ცნობილი, არ არის საჭირო რაღაც Wednesday-ის ცეკვების გადაღებას. დიახ, ვიცი რომ ეს ჩემი საქმე არ არის, ვინ რას იღებს, მაგრამ მე არ შეამოვისო ყოველ წამს TikTok-ში ან YouTube-ში შესვლისას, ხედავაი ესეთ რაღაცას. გინდა რომ ყავდეს ბევრი გამოუწერი ადექი და გადაიღე რამე ჩაოლებრივი. ვისაში აინტერესებს როგორ გახარდა ცეკვა Wednesday-ის ცეკვას? იმასაო გიხათ ესეთი ტრეში YouTube-ზე ან TikTok-ზე არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო ჩემთვის ამ ყველაფრის პოვნა. შეიძლება ისეთი რაღაცეები იყო, რაც სასაცილო იყო, მაგრამ არ ჩავსვავდი ვიდეოში, მაგრამ სამაგიეროდ რაც სასაცილო იყო, ის ჩავსვი. ამიტომ დაიმახსოვრთ ისა, რომ თანაც ეს არ არის არანაირი Wednesday's მუსიკა. ეს არის ცალკე სხვა მუსიკა. ამიტომ რას ვიტყვი მთლიანობაში? უბრალოდ გადაიღეთ თქვენი კონტენტი და არ გადაიღოთ რაღაცა Wednesday's რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში